хүүхдийн эрхийн асуудалд бол тусгаалan онцгой анхаарал бол хандуулдаг байгаа. За үүний нэг илрэл бол өнгөрсөн одоо хугацаанд нийтдээ 15 удаагийн Монгол улс дахь хүний хэрэгчлээний ихтгэлд бол хүүхдийн эрхийн асуудлыг үндсэн болон дэд бүлгийн хүрээнд бол авч танилцуулсан байдаг. За энэ удаагийн ихтгэлд хүүхдийн эрхийн зарим асуудлын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрдах хүүхдийн эрхийн асуудлыг хүндсэн. За энэ хүрээндээ бол энэ дотуур байрандах хүүхдийн эсэм энд амьдрах эрх, хүүхдийн хөгжих эрх, хүүхдийн хамгааллах эрхийн хүрээнд бол тулгамдж байгаа асуудлуудыг бол одоо судалж гаргаж ирсэн байгаа. За нийтдээ өнгөрсөн онд мөн одоо 23 оны эхний саруудад бол 79 дотуур байранд бол хяналт шалгалтыг бол хийсэн. За хяналт шалгалтын явцад анхаарал татсан одоо зайлшгүй шийдэх ёстой ийм асуудлуудыг та бүхэн томилон бас үргэе. Тэгэхээр хүүхдийн эсмийн амьдрах хэрэгтэй холбоотой хамгийн нэн тэрүүнд одоо анхаарал татж байгаа асуудал юу вэ гэхээр энэ дотуур байрны өөрийнх нь нөхцөл байдал байна. Тэгэхээр 2021-аас 2022 оны хичээлийн жилд одоо нийт 548 дотуур байр бол ашиглагдсан. За үүнээс болоод 489 нь бол стандарт ингэж байгаа. 59 нь бол стандартын бус гэсэн ийм одоо мэдээлэл байна. За тэгэхээр эндээс бид нэр юу гэж харах гэдэг нь вөхлөр үндсэндээ бол 1950 оноос одоо ашиглалтанд орсон дотуур байр өнөөдрийг хүртэл ашиглагдаж байна гэдэг юм. Нийтдээ 1990 оноос хойш 90 оноос өмнө одоо ашиглалт ашиглалтанд орсон 320 дотуур байр бол ашиглагдаж байна. За тэгэхээр энэ хэмжээгээр энэ хүрээгээр бол яг үгүй л стандартын шаардлага хангаагүй байранд дотор байранд хүүхдүүд хичээлийн жилд 9 сарыг бол тэнд бол өнгөрөөж байна гэдэг ийм мэдээлэл байна. За эдгээр байрууд нь бол ихэнхдээ хуучирсан, за хамт уурга нь эвдэрсэн, за суулт өгсөн, За дээвэр нь одоо цоорсон ус гооцсон, за мөөгн зэрцсэн ийм байдалтай байгаа. Тэгэхээр эдгэрийг бол засах шаардлагатай. Нэг бол одоо шинжлэх аа тэгээд энэ дотуур байрыг ер нь бол аа үе шаттайгаар бүгдийг шинжилж аа ашиглалтанд оруулах ийм одоо бас шаардлагыг шаардлага байгаа гэдгийг бол бас хэлхэн зүйтэй. За дотуур байрны энэ одоо шаардлага хангахгүй байдлаас болоод тэнд хүүхдүүдийн одоо бас хоол хүнсээр хангах эрх тамаарах ийм асуудлууд бол яригдсан хөндөгдөж байгаа юм байна лээ. За юу вэ гэхээр тэр хадгалах сав байдгүй зориултын одоо хадгалах агуулах байхгүй энэ үе улмаас бол одоо тэр дотор байранд одоо энэ хоол хүнс хадгалах энэ одоо горим болвол одоо бас алдагддаг ийм одоо нөхцөл байдал байсан. За мөн одоо хоол хүнсээр хангах эрхийн хүрээнд болвол энэ хоолны илчлэг За дээрэс нь химжээ мөн одоо энэ зардал бол бас анхаарал татсан. За хэдийгээр өнгөрсөн онд энэ хоолны зардлыг бол нэмэгдүүлсэн ч гэсэндэ энэ бол бас инфляцийн түвшинтэй бол уялдаагүй. Тийм учраас энэ дээр бол бас эргэж харах юм зайлшгүй шаардлагатай байгаа даа. За энэ хүүхдийн эсмэнд амьдрах эрхийн хүрээнд мөн одоо цэвэр усаар хангах эрхийн асуудал бол бас анхаарал татсан хэвээр байгаа. Анхаарал бол татсан. За дотор байрын сурагч өдөрт 2 литрээс доошгүй унтны ус уух боломжоор хангагдсан байх ёстой гэдэг боловч а яг бодит байдал дээр одоо хүний эрхийн үндэсний комиссаас хийсэн комиссийн хийсэн одоо хянах шалгалтанд хамрагдсан дотор байруудын хувьд бол энэ бол учир дутагдaltaй байсан. За усыг бол зөөврөлдөг За нэг болвол төвийн шугамд холбогдсон. А тэгээд цэвэршүүлэгч бол холбосон байдаг. А гэхдээ тэр цэвэршүүлэгчийн шүүлтүүрүүдийн одоо хизээ сольсон, хизээ сольдог. А энэ талаар бол бас нарийн зохицуулсан одоо хим хэмжээ зохицуулт бол байхгүй байсан. За дараагийн нэг асуудал анхаарал татсан асуудал бол энэ эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хүрээнд бол хэд хэдэн ноцтой бол асуудлууд бол болсон. За өөрөөр хэлбэл хяналт шалгалтанд хамрагдсан 79 сургуулиас 9 сургуульд бол энэ зайлшгүй байх эммийн одоо чагсаалтанд байдаг эмийн хугацаа нь бол дууссан ийм одоо нөхцөл байдал байсан. За тэгээд энийг яагаад солиогүй юм бэ? гэдэг дээр бол төсөв байхгүй улмаас бол энийг бол нөхөд одоо татан авалт хийгээгүй. За дээрэс нь үүнээс гадна бол энэ хугацаанд дууссан эмийг устгах устгсан талаарх бол баримт мэдээлэл байхгүй. А тэгээд энэ бүртгэл нь бол бас байдгүй ийм одоо зөрчлүүд бол илэрсэн. За мөн одоо энэ эрүүл мэндэ эрүүл мэндэ хамгаалуулах, эрүүл мэндийн эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авах хэргийн хүрээнд бол а ялангуяа орон нутаг суманд байдаг одоо дотуур байранд бол эмчийн хүрэлцээ бол хангалтгүй а эмчээс гадна бүр нарийн одоо хүүхдийн эмчийн одоо хүрэлцээ бол байдгүй ийм нөхцөл байдал байсан. За тийм учраас бол энэ хүүхдийн энэ эмнэлгийн тусам зөвшөлтийг авах эрх бол бас зөрчигдөх ийм бодиттой эрсдэл байна гэж комиссаас дүгнсэн байгаа. За дотор байранд э, мөн одоо дараагийн одоо анхаарал татсан асуудал бол энэ хувийн орон зайгаа хамгаалуулах эрхийн хүрээнд бол гарч ирсэн. За энэ юу вэ гэхээр дотор байранд хүүхдүүд одоо хаалгаа дотноос нь дотроос нь чоожлох ийм боломжгүй ийм дотуур байрууд бол байсан өөрөөр хэлбэл сургуулийн дотуур байрны захиргаанаас цоож тавиагүй хэн дуртай нэвтрэх боломжтой ийм одоо нөхцөл байдалтай. За энэ нь бол хүүхдүүдэд одоо нөгөө хувийн орон зайгаа хамгаалуулах, за дээрэс нь халтшгүй одоо дархан чөлөөтэй байх энэ эрхийг бол одоо зөрчиж байгаа энэ эрхийг эрсдэлд оруулж байгаа ийм одоо шаардлага зохицуулалт байгаа. За үүнээс гадна энэ дотуур байрандах энэ ариун цэврийн өрөө тасалгаанууд бол гаднаасаа бол бас харагдах байдлаар а одоо зохион байгуулсан хэм айс бол одоо ийм нөхцөлтэй байсан өөрөө хөшиг татаагүй тэгээ хамгаалтын хуулга бол нагаагүй хуулд наасан ч гэсэн тал наасан байдлаар ариун цэврийн өрөөг бол тогтчулсан байсан. За энэ нь бол гаднаас бас зураг авах бичлэг хийх бас ийм бүрэн боломжтой ийм нөхцөл байдлыг бол бий болгож байсан. За анхаарал татсан бас нэг асуудал буюу ноцтой асуудал бол охтын өрөөнд камер байршуулсан одоо хяналтын камер байршуулсан явдал байсан. За энэ нь бол мэдээж хэрэг ялангуяа өсвөр насны охтуудын хувьд хувцаа солихт бол маш хүндрэлтэй байдаг. За энэ зөрчил бол бас хэд хэдэн одоо дотор байранд бол гарсан гэдэг одоо мэдээллийг бол бас сүүлд одоо энэ олон нийтийн сүлжээнч бас гарч байгаа гарсан юм асуудал. Тэгэхээр энийг нэг мөр зэгцлэхгүй бол энэ камерыг одоо дотуур байрны хүүхдүүдийн өрөөнд байрлуулах нь бол өөрөө маш том одоо хүний эрхийн хүүхдийн эрхийн зөрчил гэж бол харж байгаа. За хяналт шалгалтанд хамрагдсан 79 дотуур байрны одоо 39-т нь бол налуу зам байсан. Өөрөөр хэлбэл хүртээмжтэй дэн төгслийн бэрхшээлтэй хөөхд сурч бол одоо амьдрах юм одоо нөхцөл боломжийг бол бүрдүүлсэн. За бусд нь бол байгаагүй тийм учраас энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй. Хөрөлцөөтэй хүртээмжтэй орчныг бол бүрдүүлэх дээрэс нь дотор байр нь өөрөө тийм байх нь бол ганц хөгжлийн бэрхшээлтэй биш бас тэнд очиж байгаа дотор байр нь хүүхдүүдэд эргэж байгаа эцэг их эмээ өвгөнөрт бол бас ийм ээлтэй орчныг бүрдүүлнэ гэж ярьж байна. За хүүхдийн хөгжих эрхийн хүрээнд бол ихэнх дотор байрууд бол интернет сүлжээ байхгүй өөрөөр хэлбэл интернетэд орох боломж нь бол бас хязгаарлагдмал байсан. За тэгэхээр энийг бол бид нэр бас хүний эрхийн зөрчил, хүний эрхийн хязгаарлалт гэж бол дүгнж байгаа. Ягаад гэвэл интернет орох эрх бол хүний эрх байдаг. Тэндээс бол мэдээлэл олж авах, мэдээлэл хайх За дээрэс нь одоо оюут сурагчдын хувьд бол хичээл ном сургалт даалгавраа бол хийх одоо ийм бас нөхцөл бол боломжийг бол бүрдүүлдэг. Учираас энэ бол зайлшгүй байх ёстой зүйлийн нэг гэж бол харсан. За харж байгаа. За тэгээд энэ хүүхдийн хөгжих эрхийн хүрээнд бол а нийт одоо 54 дотор байранд бол хүүхд төгжлийн бол өрөөтэй байсан. За бус нь бол байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бол нөгөө хүүхд чөлөөт цагаараа бас ороод хичээл даалгавраа хийх бусад байдлаар одоо тоглоом наадга тоглох энэ боломж нь бас хязгаарлагдсан байна гэж бол харсан байгаа. За кабелийн телевиз хэдийгээр байдаг боловч болвол төлбөр нь төлөгддөгөө. Дээрэс нь энэ бол бас цагийн хязгаартай ийм зохицуултууд бол байсан. За тийм учраас энийг бол бас харах хэрэгтэй. За дотуур байранд бол гарч байгаа гэмт хэрэг зөрчил бол бас нэлээдгүй байна. За 2022 оны хувьд бол 11 гэмт хэрэг гарсан байна. За 19 зөрчлийн одоо хэрэг бол бүртгэгдсэн байгаа. За хүүхдийн 108 утсанд бол гомдол э, ирсэн. За дотор байрны одоо нийт одоо э, дотор байрны хөрөлцөөтэй холбоотой хөрөлцөө хангалтгүй гэсэн бол 15 гомдол ирсэн байгаа. Дотор байранд үд энгийн дээрлэлттэй холбоотой 6 гомдол ирсэн байна. За багш ажилчдын зүй бус харьцаатай холбоотой 17 гомдол, ялгарлан гадуурхалтай холбоотой 3, үл хайхрах хүүхдийн үчирхээлтэй холбоотой 3, мөнгө нэхэх 2, хулгайтай холбоотой 3 гомдол бол хүүхдийн 108 утсанд бол ирсэн байна. За энэ дотор байранд мөн одоо анхаарал татсан бас нэг асуудал бол энэ камерын хяналтын асуудал байгаа. Тэгэхээр камерын хяналт бол гадна дотн орчинд бол бас хангалтгүй байсан. За тэгэхээр нийтийн эзэмшлийн талбайд бол камерын хяналт байхгүй байгаа нь хүүхэд өөрөө хүчрхийл дүртэх бусд үүдингийнхний дээрлэлт дүртэх одоо бас нөхцөлийг бол бий болгож байна. За тийм учраас энэ камерын хяналтыг бол сайжруулах ялангуяа камерын хяналтгүй нийтийн эзэмшлийн талбай бол байхгүй болгохыг бол зорих хэрэгтэй. За энэ камерын хяналттай холбоотой мөн одоо бас анхаарал татсан асуудал бол энийг хэрхэн ашиглах талаар бол журам бас хангалттай байгаагүй. А өөрөөр хэлбэл 30 одоо дотуур байранд бол энэ камерын одоо хяналтын журмыг бол баталсан. За энэ нь бол хэрхэн бичлэгийг үзэх, хэн бичлэгийг үзэх хэрэгтэй гэдэг ийм одоо зохицуултыг бол ороо багтаасан ийм журам байгаа нь. За камерын одоо бичлэгийн хувьд бол ихэнх нь бол 7-оос 14 хоногийн хугацаанд бол хадгалдаг. Өөрөөр хэлбэл урт хугацаанд бол хадгалаад энийг нөхөх үзэх боломж бол бас хязгаарлагдмал байдаг. За магадгүй үүнтэй холбоотой альва зөрчлийг бол дараа нь иргэн одоо нэгтлэх ийм боломж нь бас хязгаарлагддаг байж болзошгүй гэж. За дотор байр болгон хүүхд хамгааллын бодлогыг бол баталж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байдаг. За тэгээд э, дотор байрууд бол ихэнх нь бүгдээрээ бол хөтөлбөрийг бол э, бодлого хөтөлбөрийг баталсан байсан боловч төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төсөв санхүүжилт бол байдгүй улмаас болвол тэдгээр нь хэрэгждэггүй гэсэн ийм одоо дүгнэлтийг бол хүний эрх үндэсний комиссаас бол хийсэн байгаа. За тэгээд эдгээр нөхцөл байдлыг бол аа э, үндэслэж үнэрхийн үндэсний комиссаас бол дотуур байртай холбоотой 5 сангыг бол гаргаж байгаа. За нэг тэгвэл энэ э, стандартын шаардлага хангахгүй байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрын жагсаалтыг бол гаргаж тэгээд э, шинжлэх төлөвлөгөө гарган санхүүжилтийг шийдвэрлэх шаардлагатай юм байна. За хоёрт нь бол дотор байрны гадна болон дотн орчны аюулгүй байдал, хоол, хүнс, цэвэр үндэсний хэрэглээнд эцэг эхийн оролцоотой хөндлөнгийн хяналт тавих тогтолцоог бий болгох зайлшгүй шаардлагатай юм байна гэж харж байгаа харсан. Тэм учраас энэ сандыг бол гаргаж байгаа. За мөн дотор байрдаг хүүхд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг орон нутгийн төсөвт заавал тусгадаг болох ийм сандыг бол бас гаргаж байна. За дотор байрын багшийн албан тушаалыг ерөнхий боловсролын сургуулийн багштай дүүцүүлэх. За мөн одоо дотор байранд ажиллах, туслах эмч, туслах эмч, сэтгэл зүйч, тоогооч, жижүүр үйлчлэгээний ажилтны оронтоог болвол дотор байрын хүчин чадал сургалтын тоотоо уялдуулан баталж, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн баталгааг сайжруулах ийм санал гаргаж байгаа. За тавт нь бол дотор байрын багш болон ажилчдыг тусгайлан чадахжуулах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм байна. За орон нутгийн холбогд хэрэггүй байгууллагуудын уялдаа холбоотой ажиллах хамтын ажиллагааг бол бас сайжруулах гэдэг ийм одоо сандыг гаргаж байгаа.